Gente, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live e eu tenho certeza que essa conversa vai ser proveitosa, abençoadora, né? Então, de cara, já vou dizer para você que está aí conosco participando, né? Espalha é, é, é, é para geral, eu tenho certeza que vai valer e valer muito a pena acompanhar. É, vou pedir o que normalmente pedimos aqui no início da live, né, que você fique muito à vontade para compartilhar, principalmente testemunhos, encorajamentos né, a respeito do que o Ministério, do que a estrutura de ensino do Orvalho.com tem acrescentado à sua vida, ou do que né, os nossos livros e publicações têm é, é, é, trazido de edificação, de bênção aí para o seu coração. Né? Você também fica à vontade para compartilhar conosco, caso queira, é, é, de onde está acompanhando, cidade, estado ou mesmo o país. É, hoje eu vou receber um amigo muito querido, né, que eu admiro, respeito muito, que é o pastor Jonathan Wiggins, lá do Colorado. Daqui a pouco eu vou introduzi-lo é, é, é de forma apropriada, dizendo quem é, e nós vamos ter essa conversa muito boa, edificante, é, é, voltada principalmente para que a gente pense aí na importância dos relacionamentos dentro da vida cristã e da liderança, mas é, o tema da live hoje, inclusive, é um livro do Jonathan, que nós traduzimos para o português, publicamos, estamos lançando nessa semana, né, que é o livro Andando é, é, é, é com Leões. Eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados, e eu estou, assim, muito feliz. Então, é, como o Jonathan não fala o português, fala o inglês, nós vamos ter a participação do, do Samuel Brum, né? Samuel é pastor da igreja da West Church, que é a mesma igreja do, do, do Jonathan é, Wiggins, no Rio de Janeiro. Né? É também um, um, amigo em comum e ele serviu por anos lá com, com o Jonathan, então ele vai servir de intérprete enquanto eu estiver falando em português, ele traduz pro, o Jonathan as perguntas e quando o Jonathan vai lá, ele vai traduzir de volta. E eu tenho certeza que essa dinâmica vai funcionar como em qualquer reunião, quando a gente recebe gente de fora e que nos abençoa muito. Bom, então é isso. Né? Tenho certeza, seu coração vai ser abençoado. Você que está chegando agora, ainda dá tempo de compartilhar, chamar mais gente para acompanhar essa live, que vai ser um tempo especial. Então, com muita alegria, né? Quero chamar e convidar meu amigo pastor Jonathan Wiggins, ele é da Rest Church, né? Rest é a contração de Resurrection Church, a igreja é, é, lá no estado do Colorado, e também Samuel Brum, da Rest Church do Rio de Janeiro, que vai nos traduzir. Muito boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, é, fazendo esse papel aqui de tradutor. Deus abençoe, vai ser um tempo muito legal, é um prazer estar aqui. Pastor Jonathan Sou, Pastor Luciano, is saying, it's, I'm so happy to have my good friend, Pastor Jonathan, here with, with me today. Uh, I have been in Colorado and visited his, his ministry. So uh, it's a great honor to have you here. I want you to feel welcome tonight. It's an honor to be here. Luciano, it's good to see your face. It's been uh, far too so long, my, friend. friend. I uh, I know you uh, had some recovery time uh, physically, and, and you look like you're strong and and moving forward. And it's such an honor to be talking to you all the way from Loveland, Colorado. And and uh, thanks so much for being my friend. Uh, Samuel, do you translate, or do I need to? Okay, go for it. <laughs> yeah. Pastor Jonathan, uh, Pastor Luciano, é uma grande honra ver a sua, o seu lindo rosto mais uma vez. Eu sei que você tem tido tempo de recuperação e de saúde. e, e é visível ver a sua evolução, você parece muito forte e eu estou me sentindo muito honrado de estar aqui com vocês essa noite. Bom, é, deixa eu, antes do Jonathan falar um pouquinho mais, deixa eu só resumir rapidinho. Eu tive o privilégio de conhecê-lo alguns anos atrás, pedi indicações para alguns amigos nas minhas viagens pelos Estados Unidos para conhecer algumas igrejas né, que estão fazendo diferença, que não só estão frutificando, mas estão é, é, é, se movendo naquele trilho bíblico, que é mais do que só o, o, o, resultado, mas também a forma de trabalhar, que pudessem nos inspirar, e foi isso que nos fez aproximar. E desde a primeira vez que estive com o Jonathan, eu senti muito forte da parte de Deus, né, que aquilo que ele tinha, que me acrescenta, que me enriquece nessa perspectiva de liderança, como ministro da palavra, era algo que a gente deveria né, usar conexão e trazer para abençoar o Brasil. Então, isso se tornou amizade, ele já esteve algumas vezes conosco aqui, tanto no alcance de Curitiba, como falando em eventos como o Casa de Zadok, em outros, outras cidades e estados. Eu também já tive o privilégio de ministrar lá na igreja deles algumas vezes, né, e ele realmente vai é, é, é, abençoar a sua vida através desse livro que escreveu. É, Jonathan, eu quero que você fale um pouco a respeito do livro, por que você o escreveu, o impacto que isso teve na sua vida, na sua equipe e o que você acredita que vai acrescentar para os outros. A noite é toda sua, você usa o tempo como você quiser. Hey Jonathan, this is your evening, so you use the time as much as you want. And the first question I have for you is what inspired you to write this book, and if you could share a little bit about the impact this book brought to your local team and to other pastors, and, and especially to your life and what you have seen the impact in, of this book uh, in in this these days today. Well, I uh, I'm honored to be here and to talk about the book. I actually have uh, the book right here with me, Walking with Lions. This is uh, represents uh, years of, of work. Luciano, as you know, uh, writing a book and and uh, thank you so much for doing your part to have it translated into Portuguese uh, for the people of Brazil and, and other places in the world. I just want to say thank you so much for your friendship and partnership. Então, primeiramente, eu quero só agradecer ao Luciano pela sua amizade, parceria, de não apenas estar é, me honrando, mas também de ter tido o trabalho de traduzir esse material. Estou com os livros aqui nas minhas mãos, como vocês podem ver, e, e tem sido é, é, muita alegria ver o seu empenho, Luciano, em promover esse livro e traduzi-lo para o Brasil. Então, sou muito honrado por isso. Então, queria só começar dizendo obrigado. I think the reason uh, I the, the reason I started to write this book, this book is about relationships, God honoring relationships. that make us stronger, that, that heal us, that help us to walk in the light and really live more like Jesus. I think life change does happen by God's grace and also uh, through the through the connection uh, of relationships. a, a razão talvez principal que me tenha motivado para escrever essa obra, esse, esse livro, é porque nós entendemos que Jesus, Deus, ele se, ele se revela na luz e a luz se revela através de relacionamentos saudáveis. E a gente pode experimentar uma plenitude dessa, dessa luz, ou seja, da presença de Deus através de relacionamentos, e vemos que relacionamentos podem ser muito destrutivos, destrutivos Porém, se for à luz da palavra e pela presença de Deus, podem também ser é, excelentes para o nosso crescimento. Bible connects the quality of our relationship with God to the quality of our relationship with other people. A Bíblia ela conecta e faz uma relação da nossa qualidade de relacionamento com Deus, da mesma forma com a qualidade dos nossos relacionamentos horizontais com pessoas. Bible says you can't say you love God if you hate your brother. A Bíblia diz que você não pode dizer que você ama a Deus se você odeia seu irmão. Whatever you've done for the least of these, you've done for me. O que é- quer que você tenha feito pelo menor desses meus pequeninos, você fez a mim mesmo. Even King David wanted to build a house for God and God said you can't build it because you've taken too many lives, you've hurt other people. Até mesmo o rei Davi quis construir uma casa para para o seu Deus, para o nosso Deus, e Deus disse: Você não pode construir essa casa porque você assassinou muitas vidas. The Bible says that we walk in the light as God is in the light, we will have fellowship a relationship with other people. E as escrituras dizem que se nós andarmos na luz, assim nós poderemos ter um relacionamento de luz com o Senhor. And I think growing up in church, I saw a lot of people that had a relationship to heaven but they weren't very healthy in their relationships with the other believers. E ao crescer na igreja, eu vi recorrentemente pessoas que tinham um relacionamento vertical com Deus muito sadio, porém não tinham um relacionamento sadio com pessoas à sua volta. And so this book is an attempt to reconnect those ideas that we get stronger in our relationship with God uh, as we get stronger in our relationship with other believers. And this is what Jesus uh, would talk about. The greatest commandments are love the Lord, your God, and there is another one like it, to love each other. Então, a ideia principal do livro é realmente fazer essa correlação de que nós iremos amar a Deus de forma mais tangível se amarmos aquelas pessoas que estão à nossa volta. Isso é o que a Bíblia fala dos, dos, dos, dos mandamentos, que ama, amando ao Senhor com toda a nossa vida, mas também ao nosso próximo como a nós mesmos. So that's the reason I wrote the book, and then now I want to talk to you about the fundamental truth uh, that, that is the foundation of the book. Essa foi a razão principal pela qual escrevi o livro e agora eu quero compartilhar com vocês a, talvez a, a razão fundamental, da, a, o fundamento desse, desse livro. The Bible says that my God shall supply your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. A Bíblia diz que o nosso Deus irá suprir as nossas necessidades de acordo, eh, revelar a sua glória de acordo com as nossas necessidades em Cristo. we our needs matter to God so much that he wants to meet them using the power of, this, of the, the glory of Christ Jesus in heaven. Ou seja, as nossas necessidades são importantes para Deus de tal forma que ele quer encontrar essas necessidades é, através do seu poder e da sua glória que está nos céus. And I want to talk about some things that we need that I believe that God wants to meet using the church and using Christian relationships. E eu quero destacar aqui algumas dessas ah, necessidades que Deus quer é, corresponder, que nós possamos ter, pode, podemos ter, e de acordo com alguns desses princípios sendo vividos. The first thing that every person in the world needs is connection or to be loved. A primeira coisa que todo ser humano precisa é a conexão. Elas precisam serem amadas. if uh, a baby is born, if that little baby is not held and loved and touched and nurtured, that little baby will die. Quando um bebê ao nascer, se ele não receber amor, se não receber toque um, um, um colo, esse bebê irá morrer. Uh, there are studies uh, that have to do with living a long life, longevity, uh, that also speak to the importance of connection or relationship of being loved. E existem matérias e estudos que associam a qualidade de vida e longevidade, que associam essa longevidade com a conexão, o fato das pessoas terem sido amadas e, e correspondidas no amor. There was a 75-year study conducted at Harvard University that examined what is it that causes someone to live a long time. E existe um estudo na em Harvard de que durou 75 anos E esse estudo fez uma associação que falava por que, que as pessoas viveram mais tempo. Qual foi o segredo? And what they found was more than nutrition, cholesterol and fitness, mm-hmm. more correlated with those things uh, having to do with living a long time was the number of friendships and the depth uh, of friendships contributed to living a long life. Wow. Então, ainda mais um fator mais relevante para que tenha uma longevidade, mais do que o colesterol alto ou uma, uma, uma deficiência no seu físico, era, era, na verdade, fatores como conexões saudias, amizades que foram construídas ao longo da sua vida. We're talking about what we need. Nós estamos falando do que nós necessitamos. And from the time we are born until all the way through our lives, we need to be connected, we need to be loved. Então, desde quando nascemos e toda ao longo da nossa vida, nós precisamos de estar conectados e precisamos nos sentir amados. Now there's a second thing that we need. Mas existe também uma segunda coisa que nós necessitamos. We need authenticity. Nós precisamos de autenticidade. Uh, I'm a grandfather. Uh, my grandson, his name is Johnny. Eu sou um, avô e o meu neto se chama Johnny. And just before I came in to do this interview with you, Luciano, I got a chance to uh, play with him a little bit and hug him and just have some fun with my with my grandson. E até mesmo antes de vir aqui para a igreja, ficar aqui com vocês nessa live, eu tive a oportunidade de estar um pouquinho com meu neto, abraçá-lo e brincar com ele. É. He's he's only just now learning how to speak. Apenas agora que ele está começando a falar but he can tell us, he can communicate what he needs to mom and dad and to me and my wife too. Porém, ele consegue comunicar com clareza uma necessidade, o que ele quer para seus pais, para seus avós. So when he's hungry, he he can't say, um, "Father, I'm hungry." He can't say that. Então, quando ele está com fome, ele não verbaliza, "Pai, eu tô com fome." Ele não diz isso. What he does instead is he says, cried, <laughs> he cries until we bring him food and change his diaper. Mas o que ele faz, a sua forma de comunicar é gritar ah! até que algum adulto venha e o socorra. That is authenticity. <laughs> e isso se chama autenticidade. And and and as we grow up from childhood, uh, God has put something inside of each of us to be authentic. E à medida que nós crescemos e evoluímos, o Senhor ele insere dentro de nós essa essa necessidade de nos tornarmos autênticos. But sometimes the need to be connected or loved starts to battle against the need to be authentic. Porém, em algumas fases da vida, a necessidade de se sentirmos amados e conectados acaba chocando com a segunda necessidade, que é a necessidade da autenticidade. think about God has given us a, a, brain to think, He's given us emotions to feel, and He's given us kind of in our gut the will to act. E pensa na, na seguinte forma, como Deus ele nos deu um cérebro para pensar, um coração para sentir e até mesmo o nosso estômago para, para, para ter umas reações, sentidos. Uh, whenever uh, I have a nephew, his name is Charlie, and he's he's developing his brain. He's he's only three years old, but he asked why, why, why, why, why all day long of his mom and dad. Eu tenho um sobrinho que é apenas, tem apenas três anos de idade, mas o seu cérebro está sendo desenvolvido, então ele está naquela fase, está sempre perguntando por quê, por quê, por quê para os seus pais. So, <laughs> so I told my brother-in-law, I said, hey, I want you to count how many times Charlie asks why in a single day. Hum. Então eu, eu pedi ao meu cunhado para contar quantas vezes o meu sobrinho Charlie está perguntando por quê, por quê em apenas um dia. He counted over 200 times that Charlie asked why in one day. Em apenas um dia, ele contou que o Charlie, esse menino de três anos, perguntou 200 vezes por quê. Now, mom and dad when they hear why 200 times they they get tired it feels like you're being interrogated broken down by the CIA Os pais, ao receberem esse, essas perguntas de forma recorrente tantas vezes, elas começam, começam a ficar cansadas. Parece que elas estão sendo investigadas por uma, um órgão oficial da polícia, da CIA. And sometimes what we do instead of helping our children develop their minds, sometimes we hey we just say, hey, stop asking me questions. I don't want to hear it. You know, be quiet. I'm I'm exhausted. Hmm. And what we're saying is, hey, I don't want that authentic part of your mind right now. I just need you to be quiet. E por estarmos cansados, nós pais às vezes bloqueamos a autenticidade de nossos filhos porque a gente não quer corresponder toda a sua curiosidade. Então a gente bloqueia a sua autenticidade porque estamos cansados, não queremos responder todas as suas perguntas. you, you need to you need to put that aside for just a minute. Stop being so authentic in your mind. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é: hey, se você quer se manter conectado comigo como um pai, você precisa colocar de lado essa necessidade de ser autêntico. Or think about when our kids start asking questions about how do I know God is real? Agora começa a imaginar e a, e a lembrar quando os nossos filhos ou pequenos começam a perguntar por que que Deus é real? Or how do I know the Bible is true? Como é que eu sei que a Bíblia é verdade? It doesn't mean these kids are bad kids, it just means that they're trying to work on uh, developing their minds so that connect it with their faith in God não, não significa que isso seja perguntas ruins e que eles são maus. Isso significa que eles estão tentando conectar a sua, a sua intelectualidade com sua fé em Deus. And sometimes it scares us that our kids are asking the questions and we may punish or uh, uh, communicate to them, hey, you stop asking those questions. And what we're saying is if you want to stay connected, then you need to stop being authentic in your mind. You shut that off. Então, indiretamente, involuntariamente, nós começamos a bloqueá-los quando essas perguntas surgem e dizemos, ei, pare de perguntar tais coisas, o que a gente está dizendo é, pare de ser autêntico se você quer continuar sendo conectado, estar conectado comigo. Same thing with our emotions. There are times when our kids are sad or they're grieving and mom and dad, they're like, hey, you stop crying, you get happy because to mom and dad, the only good emotion for our kid is joy or gratitude. <laughs> Sadness and grieving is not okay. E da mesma forma como pais, nós bloqueamos sentimentos e travamos sentimentos quando as crianças estão zangadas ou chateadas ou chorando, porque para um pai e para a mãe, o único sentimento que a gente aceita é quando eles estão gratos então, ou estão alegres e felizes. Isso não é bom para a criança. The Bible says there's a time for laughter and tears and dancing and crying there's even for children there is a time for these these sorrowful or sad emotions as well that's how god created them authentically a bíblia fala que existe tempo para tudo para para o choro para a, a risada para a alegria e isso também se aplica às crianças the same thing with our will our our gut or our the thing that causes us to act for what's right E da mesma forma, nossa intuição que está dentro de nós, que essa intuição nos impulsiona a agir. Uh, we have a Christian school here at our church with 1,300 students. 1,300. Nós temos aqui uma escola cristã no prédio da nossa igreja que tem é, 1.300 alunos. And our very youngest student, uh, we had a new student move from another state. He moved here and he was just getting to know his other students in the classes and they went out to the playground and they started playing together. Então tem um, um recente aluno que se matriculou aqui, ele veio de outro estado e ele começou a conectar com outros colegas da escola, ele era novo e começaram a brincar no playground juntos. And the other kids in our school circled around him and started making fun of him, picking on him, bullying him. Porém, os outros alunos já antigos da escola fizeram um círculo em volta desse novo estudante, desse novo aluno, e começaram a, a, a zombar desse novo estudante, desse novo aluno, e fazendo bullying contra ele. So Luciano, this kid rose up in the power of the Holy Ghost and he ministered some justice to some of these other kids. E aí esse menino, ele se levanta no poder do Espírito Santo e se, e se, e se e luta contra um desses meninos que está é, caçoando dele e, e dá um what, soco num dos meninos. What, what age? Que idade? He was about five years old. Okay. Cerca de cinco anos de idade. And so he was by himself, and I believe God put something on the inside of us to stand up for what is right and to take action. E, e, ele estava na sua razão, e eu acredito que o nosso Deus coloca dentro de nós uma força que nos posiciona, nos, nos impulsiona a nos levantar por aquilo e nos posicionar por aquilo que é certo. But the bullies did not get in trouble. The kids who were who were circling around him, the kid got in trouble for standing up for himself. Porém, os meninos que estavam é, zombando desse estudante, eles não ficaram com problemas, eles não tiveram nenhum problema. Quem teve problema foi o menino que se levantou e se defendeu contra, contra é, os meninos. And in so many ways, we teach our children if you want to stay connected, then you need to not be authentic in the way you think, not be authentic in the way you feel, and not be authentic to stand up for what is right e, por, e muitas vezes, indiretamente, nós ensinamos aos nossos filhos, às nossas crianças, que se eles querem se manter conectados, eles não podem expressar o que eles pensam, nem o que eles sentem, e nem essa intuição que vem de dentro deles. This is where shame comes in, Luciano. E aí, Luciano, é quando a vergonha começa a se manifestar. Shame is the fear that if I am authentic, you will reject me. I will not be attached any longer to you. Vergonha diz que se eu for autêntico, você automaticamente vai me rejeitar. So what happens as we grow up is we uh, we we learn that there are different groups that want us to be different people wherever we go. E aí nós começamos a, a, perceber que à medida que nós crescemos e nós envelhecemos, nós começamos a nos encaixar em diversos tipos de grupos que se encaixam com o nosso perfil. And so I have I, I become work Jonathan. He's one kind of person. Then I become uh, husband Jonathan. I become pastor Jonathan or friend. I become different people to different groups. E aí nós começamos a assumir diversas identidades dentro de nós que vão coexistir de, de, de maneira é, relacionada a cada ambiente. Então, tenho o Jonathan pastor, eu tenho o Jonathan empregado, eu tenho o Jonathan marido, eu tenho o Jonathan pai. Why do we do this? E por que, que a gente faz isso? We do this because when we, when we are faced with a choice between uh, attachment or love and authenticity, we are going to choose love every time because we need it to survive. E por que, que a gente faz isso? Porque se a gente tiver que escolher entre conectar e ser amado ou ser autêntico, nós sempre iremos escolher conectar, porque nós temos essa necessidade primária de ser amado. So we have, I, I talked about the friend Jonathan, the work Jonathan, these different versions of ourselves. Então eu falei dessas diferentes versões de nós mesmos, o Jonathan pastor, o Jonathan amigo, o Jonathan pai. But then there's this other part of us that is shame. Mas existe essa outra parte de nós que se chama vergonha. This is the part we don't show anybody because we don't want them to reject us. E essa parte nós não revelamos a ninguém porque nós não queremos ser rejeitados. Now, Luciano, I believe that shame works like glue and actually sticks us to our shameful patterns and addictions and behaviors. Luciano, eu preciso dizer que eu acredito que essa parte que a gente não quer revelar, que é a vergonha, ela nos conecta com todas as partes ruins do nosso ser, vícios, mágoas e traumas. This is why Satan is called the accuser because he knows that if he can put shame in your life, he can fuse you or, or can connect you to your sin where you can't break free. E é por isso que a Bíblia fala que o, o, chama o diabo de acusador das nossas almas, porque se ele acusar, e expor essa vergonha, ele vai automaticamente nos conectar e nos vincular ao pecado que vai ser difícil de nos libertar. And so this is our reality uh, uh, that we are that we're hiding our authenticity because we want to be loved. Então, essa é a nossa realidade. Nós escondemos a nossa autenticidade pela necessidade de ser amado. And Satan uses that hidden part to accuse us and beat us up and keep us stuck in darkness. Aí o diabo usa essa parte que está escondida, que ninguém vê, para nos acusar, nos envergonhar e nos, nos é, perpetuar no pecado e naquela escuridão. And the reason that that we're in darkness that way, the reason that we're broken into these pieces is because God never intended for us to live this way. E a razão pela qual nós estamos em escuridão é porque nós estamos removendo a autenticidade e Deus nunca quis e nunca foi do plano de Deus que nós vivêssemos nessa escuridão. My God wants to supply my need for uh, acceptance or love and my God wants to supply my need for authenticity without them uh, battling against each other. O meu Deus, ele quer suprir a minha necessidade de ser amado e conectar, tanto quanto ele quer também suprir a necessidade de eu ser autêntico. Ele não quer que entre em choque, mas ele pode suprir ambas necessidades. This is what I'm saying. God created every one of us to be loved and known. Ou seja, o que eu estou dizendo é que Deus criou cada um de vocês, cada um de nós, para ser amado e ser conhecido. Not just one or the other, but both. Não apenas um ou outro, mas ambos. Uh, you know, if we only have love and no one knows us, that's very shallow. There's no depth to being loved but not known se a gente é apenas amado e conectado, mas as pessoas não conhecem de fato quem nós somos, então isso é muito raso e superficial. I had a friend who used to say, "You're doing really good, Jonathan. You're doing really good." And I would say, "Wow, thank you. That makes me feel so good." And he kept saying, "You're doing really good." Eu tenho um amigo que ficava dizendo para mim, Jonathan, você está indo muito bem, Jonathan, você está indo muito bem. E eu falava, uau, muito obrigado, isso me fazia muito bem. So one day I said, what am I doing that's so good? Can you can you be specific? And he said, oh, oh, no, I just like to say that to people. <laughs> E aí um dia eu perguntei a ele, por que, que você fica sempre dizendo que eu estou indo muito bem? Existe alguma coisa específica que eu estou fazendo? E ele respondeu, não, não, é porque eu só gosto de dizer isso para as pessoas mesmo. He loved me, but he didn't know me. Ele me amava, mas ele não me conhecia. Now, to be known and not loved is terrifying. Agora, ser conhecido, ser identificado profundamente, mas não ser amado é também algo terrível. If someone knows something about me that maybe is a secret, but they don't love me, they could use that as a weapon to harm me. That, that's, uh, that's horrifying. Mas também o fato de alguém saber algo que, que é secreto sobre mim, que ninguém sabe, e essa pessoa não me ama assim mesmo, isso realmente é algo horrível e bem, bem temeroso da minha parte. But to be both loved and known is like being loved by God. Porém, ser amado e conectado e também autêntico e ser conhecido profundamente quem eu sou, isso é poderoso. And so, as a person who's been in church my whole life, I saw there is a real opportunity for us to build a culture, Luciano, in our churches, in our small groups, in our friend groups, where people can be both loved and known, not just one or the other. E como uma pessoa que cresceu na igreja a vida toda, eu comecei a perceber que existe uma, um ambiente na igreja que pode é, conceder ambas situações, pessoas que podem se sentir amadas, pessoas que podem se sentir conectadas, mas também serem conhecidas profundamente quem de fato elas são. It takes courage to live this way. E é necessário, requer coragem para viver dessa forma. Uh, the idea of, you know, lions, this picture of a lion, the Bible says the righteous have, have the courage of a lion. E essa esse, a imagem do livro que diz leões é porque a Bíblia fala que é preciso ter coragem para ser um justo, para ser como é como um leão. And it takes courage to confess your faults one to another and to pray yeah. together so that you can be healed. That takes courage. Requer coragem para você confessar os seus pecados e confessar o que está dentro de você na escuridão. Isso é necessário e requer coragem. But here's what's happened, Luciano, in, in my church, on my staff, and in many churches in the United States. And I believe it's going to be happening in many churches in Brazil. Porém, Luciano, o que está acontecendo aqui na nossa igreja, nossa staff, e aqui também em muitas igrejas no Brasil, e eu também creio que o que vai estar tá acontecendo em igrejas no Brasil. As we have worked together as a team and as a community to be very honest with each other about our struggles, our sins, our fears, and to be very clear we love you, and what you're saying to us will not uh, hurt that love or cause us to break our, our connection. é que nós estamos sendo intencionais em criar ambientes onde pessoas podem é, confessar e expor quem elas são de verdade, ou seja, serem conhecidas, mas também serem amadas. Nós não vamos cortar laços quando a gente descobrir quem as pessoas são de forma profunda, nós ainda amaremos todos. We've seen people within our community, instead of being uh, work, Jonathan, romance, Jonathan, father, John, it's like they just begin to heal and come into wholeness, into one person. E o que nós estamos nos deparando na nossa comunidade é que nós, ao invés de vermos o Jonathan trabalhador, o Jonathan marido, o Jonathan amigo, nós estamos vendo cada perfil da nossa identidade sendo experimentando cura e sendo uma pessoa só. And that, that area of shame that they're hiding from everybody, when they realize, hey, I'm not going to be rejected, then they bring that out and say, hey, help me, help me work through this, hold me accountable, help me to move toward the image of Jesus Christ in my life and my conduct. O que eu, nós estamos vendo é que essas pessoas estão percebendo que elas podem expor essa, essa escuridão e aquilo que elas têm escondido durante tanto tempo, porque elas não irão ser rejeitadas, porém irão ser desafiadas e, e restauradas num processo de cura. With this in mind, when Jesus was asked, What are the greatest commandments? He says, How do you see it? And the expert says, Love the Lord your God Now here it is with all of your heart, not just the part that you're proud of, holding back the part you're ashamed of, but giving God all of your heart, all of your soul, all of your mind, and all of your strength. E quando Jesus foi confrontado ao ser perguntado qual era o maior mandamento, ele falou: Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Não é apenas parte do seu coração, mas todo o seu coração. Não apenas seu coração, sua mente, o seu ser e o seu a sua a sua mente, o seu, o seu pensamento. And then love your neighbor as well as you love yourself. E ame ao seu próximo também como você ama a si mesmo. That to me is where we all want to live. We want to get to a place where we accept God's love for us in all those places that we've hidden, and that happens through relationships. Okay? Eh, so that we can give God all of ourselves. And from that place of accepting God's love for us, uh, uh, give that love out uh, in ministry and in our families and in our workplace. I believe this is really what the entire Bible is about. E é isso que eu acredito que a Bíblia se resume, esse processo de nos expormos verdadeiramente quem nós somos, passarmos por um processo de confronto, de cura e de restauração, para que assim também ajudemos outros que estão ao nosso redor a fazerem o mesmo. And this book is a step-by-step -step guide on how to build a culture in your family, in your small group, in your church, in your business. any place where you have influence or leadership, this is a step-by-step guide to build a culture where people can be authentic and they can be loved without those values hurting each other so that we can be healed and made whole and really fulfill those great commandments. E, portanto, esse livro é um guia, é um passo a passo de um guia que vai ajudar você a ser autêntico de forma plena, mas também não autêntico apenas na igreja, mas trazer esse ambiente, essa cultura no seu mercado de trabalho, na sua faculdade, na sua igreja, onde você estiver, e assim conseguir estabelecer a Deus uma, uma expressão de ser amado, porém também ser autêntico, sem um chocando contra o outro. I want to share one more thought, and then Luciano, I'd love to hear from you. Eu vou compartilhar mais um pensamento e Luciano, depois eu gostaria de ouvir de você. Some some uh, books, messages, sermons, they read beautifully, they sound beautiful, but you can't live them as well as they preach. <laughs> alguns livros e alguns livros e, e, escritas eles eles soam muito bem eles são muito bonitos e, e, muito poéticos porém eles são muito difíceis de, difíceis de ser aplicados na prática e vividos This message lives well essa mensagem ela vive bem we're seeing couples married couples get stronger family relationships get stronger we're seeing church community get stronger we're seeing even young men move into Christ likeness and break uh, sinful habits off of their lives because they're walking in the light, which is to be in fellowship with other believers. Nós temos visto casamentos sendo restaurados, nós temos visto relacionamentos sendo fortificados e até mesmo jovens solteiros abandonando certos pecados, porque eles estão se permitindo andar na luz em relacionamentos sadios. Nós temos visto muitas pessoas sendo curadas. Thank you so much for the invitation to be able to minister with you, to be in friendship with you, for you preaching at my church and and making such an impact in our community. And now to invite me to be able to contribute this book uh, to Brazil is really a, just a huge honor. Luciano, muito obrigado por me convidar para essa live, muito obrigado por ser meu amigo, por, por vir aqui pregar na minha igreja, ser uma bênção para a nossa igreja, para a nossa comunidade e agora também por compartilhar esse livro é, para o Brasil. Thank, thank you, Jonathan. It's a, really a, a, pleasure not just talk with you uh, in this live, but uh, promote the, the message of the book. Uh, Gente, eu queria falar uma coisinha rápida aqui. É, eu acredito de todo o meu coração nessa verdade, que é uma verdade testada, não só na vida do ministério do Jonathan, né, mas ao, ao longo desses dois mil anos de, de, de cristianismo. Então, é, é, o livro de Tiago, por exemplo, diz confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curados. Né? Algo que eu aprendi com meu pastor há muito tempo é quando confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas quem quer cura precisa expor isso. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Né? Você olha os dez mandamentos, por exemplo, é, é, é quatro deles é, é regram o nosso relacionamento com Deus, os outros seis, o nosso relacionamento com as pessoas. Né? É, estamos trabalhando para trazer outras publicações nessa área de relacionamentos. Eu tenho procurado pregar mais sobre essas verdades, porque eu creio que é algo essencial, fundamental, e eu estou muito empolgado. Está aparecendo aí né, o, o, o link para que você adquira o livro. Se você não estiver assistindo no celular, pode mirar a câmera aí no QR Code e você vai ser transferido para o link ou você simplesmente entra lá no loja.ovalio.com e você pode adquirir o livro Andando com Leões, né? realmente um material que eu tenho certeza que vai ser abençoador, enriquecedor. Temos tentado promover essa visão principalmente no meio de líderes, mas não estamos limitando o uso ou aplicação da mensagem né, a, a, a, líderes que estão à frente só de ministérios na igreja. Então, por exemplo, os, os, os, os pais precisam se ver como, como líderes. Então, é, é, é uma cultura a ser vivida não só no âmbito pessoal, mas a ser promovida. Essa é a razão pela qual a gente está fomentando isso com os líderes, mas é, é, um princípio que eu tenho certeza que vai abençoar todo mundo. Uh, Jonathan, may, may I have... Uh, uh, to, to, to ask you something? Sure. Uh, eu, eu, eu, vou fazer uma pergunta agora para o Jonathan, como ele foi, é, é, é, como foi, na verdade, que ele descobriu isso na prática da vida dele antes de criar essa cultura que a gente vê que é muito forte na, na, na Rest Church, lá em Loveland, no, no, no Colorado, e que ele tem sido usado por Deus para promover. Uh, can you tell us in Uh, uh, maybe a, a, short story how you you discover just these principles in your personal life before promote a culture inside the rest church i had a mentor uh, when i was very young uh, her name was miss molly she was a counselor so she was a therapist but she was a spirit filled awesome powerful woman of god she was in the ministry Uh, and she impacted my life in tremendous ways. Eu tive uma mentora chamada Miss Molly, era, ela era uma excelente mulher de Deus, era uma terapeuta, uma conselheira, e ela teve um impacto muito grande na minha adolescência, uma mentora na minha vida. My father was physically abusive, and when I was 16 years old, I was taken from my home and I was placed with another family who would not abuse me. Eu, meu pai, ele era é, viol, abus, abusivo fisicamente, então essa senhora me ajudou a me colocar quando eu tinha 16 anos de idade numa outra casa para que eu não sofresse é, a violência doméstica do meu pai. And Miss Molly would pray with me when I was a teenager. She uh, she would encourage me and she would give me wisdom. E a Miss Molly era essa mulher que me encorajava, orava comigo e me dava, compartilhava sua sabedoria comigo. And in that mentoring relationship and with a couple of other uh, mentoring relationships, I have a, my father-in-law and some other people, what I learned was that to be able to be honest about my struggles in a safe environment where people loved me but were not impressed by me and they could tell me the truth, <laughs> even the hard truth, made me healthier. E o que eu percebi é que o fato de eu poder ser genuíno com os meus sentimentos e transparente, compartilhar e, e ainda assim ser amado e ser aceito é, e não ser rejeitado, isso começou a trazer um impacto para mim saudável, tanto da Miss Molly, mas também com o meu sogro, que é, puxou isso de mim. Uh, there was a moment where um, where I was talking to her about the pain and the the abuse, the things that my father had done to me, and I and I felt so weak. My father had overpowered me physically many times, and and I just told her I just feel so weak. Ah, e teve um episódio que eu compartilhava com ela sobre todos os abusos, a, a violência que meu pai exercia na, em mim e me batia. E ao compartilhar com ela, eu me sentia muito, muito fraco. And she said, you can see God's uh, healing design even in the human body. And so she told me, she gave me this example. E aí ela disse, me compartilhou comigo um exemplo, e ela começou a dizer que ela con conseguia ver a cura de Deus no corpo físico. She said, when a bone is broken, of course there's physical pain, but if that bone is set properly again and given enough time to heal, then that broken part of the bone becomes the strongest part of the bone. E ela compartilhou que um osso, ao ser quebrado no corpo, obviamente você vai sentir muita dor nesse por causa disso. Porém, se no tempo certo ele for restaurado e for descansado, ele vai voltar mais forte do que ele, ele estava. And she said, Jonathan, you can be stronger than other people because you were broken. E ela disse, Jonathan, você pode se tornar mais forte que outras pessoas porque você foi quebrado. And she said, what heals people is not just time. It takes more than time to heal a person. E, o que, e ela disse, o que cura pessoas não é apenas o tempo, é preciso algo mais que o tempo para pessoas serem curadas. Physically, physically. She said healing sometimes comes with the exposure of light and air. Fisicamente, eu estou falando fisicamente, ela disse, é, para haver cura é necessário uma exposição à luz e ao ar. So she basically was saying if I could be submitted to godly relationships and walk in the light, then I can live a life of strength and that requires uh, people that, that I can submit my life to. Então, basicamente, o que ela estava dizendo era: se eu conseguisse expor as minhas feridas à luz, ou seja, andar com pessoas e fazer isso de forma saudável, eu conseguiria experimentar a cura e andar em luz. You, you asked for a short answer and I gave you a long one. Eu te dei uma, uma resposta longa. Não, uh, the, the... <laughs> A, a, a longa é, é quando a gente está conversando e você dá muitos detalhes. É, eu já conheci essa história e eu creio que é muito, muito importante que a gente saiba, né? A palavra de Deus diz, depois vou querer até que você traduza isso para eles, Samuel. A palavra de Deus diz, com a consolação que nós somos consolados, segundo aos Coríntios 1, nós consolamos os outros. Né? Então, é, queremos promover cura às pessoas, é, é, por meio dos relacionamentos, para que elas também sejam instrumentos de Deus para promover aquilo que elas recebem de Deus e a cultura. I love what you share. I heard that I heard that answer before. I just want to add a little bit that and when we are comforted by the Holy Spirit, that comfort will produce the ability to comfort others. And that is the whole thing about healing is that we are healed so we can heal others around us. That's right. I, I the the idea of th there's a term, at least in the United States, called collateral damage, meaning uh, we accidentally hurt a lot of people in military. Existe um termo aqui nos Estados Unidos que a gente usa muito, que é o efeito colateral, ou, a danificação colateral, que a gente usa muito no, no, no termos militares. But I believe in uh, redemption working that way. That as the body of Christ uh, receives the comfort and the grace of the Holy Spirit, then person after person after person will be restored and, and redeemed. Porém, eu também acredito isso no, no, no, reino dos céus, isso na igreja, quando eh, a gente vai experimentar um efeito colateral no que diz respeito à redenção. E quanto mais pessoas forem redimidas, mais pessoas serão impactadas com essa redenção de Deus. Amém. Amém. Uh, Jonathan, I'm I'm grateful to to to have this message of of your book in Portuguese. Uh, thank you so uh, uh so much for obey the the God's inspiration in your heart to to share this message. Uh, and thank you for share with us tonight in this life. Estou agradecendo ao Jonathan por ter escrito o livro Eu, nos últimos anos, também pilhei ele um pouquinho para poder descarregar aquilo que Deus tem dado a ele, porque realmente nos é, é, abençoa muito. E quero encorajar você, né, que está assistindo a live, seja ao vivo ou depois é, é ela no formato gravado, vale a pena é, é, você fazer um investimento nesse livro né? Realmente acredito que isso vai abençoar a vida de muita, muita gente e tenho certeza que aqueles que adquirirem e lerem vão compartilhar isso com outras pessoas depois, porque realmente vai ser algo precioso. É, eu não vou é, é, é, abrir para perguntas e, e, respostas, porque nós vamos ter essa dificuldade com a dinâmica da tradução. Né? Então, eu vou ver se o Jonathan quer falar alguma coisa mais para finalizar, nós vamos orar com vocês, encerrar, talvez a gente não tenha aquela dinâmica de respostas, perguntas e respostas. Ah, Samuel, quero te agradecer, você sabe, meu inglês é de índio, como o Jonathan fala, é, é, é, é bem suave, tranquilo, para mim é bem fácil entendê-lo né? mas fiquei com medo de não ter você aqui e, e, de repente, não conseguir expressar ou traduzir algo corretamente, o que você faz muito bem. Estamos felizes de você estar tá de volta no Rio de Janeiro, né? E, e que começou esse ano a igreja, né? Foi, foi no mês de março, né, que vocês inauguraram? Foi abril, a gente começou em abril. Abril, abril. então fica aqui, fica aqui o desafio para você na próxima live com o Jonathan, você traduzi-lo, que o teu inglês está indo muito bem. Você conseguiria fazer isso tranquilamente sem mim. Olha, na hora do aperto a gente se vira, mas com você sai bem melhor. Eu fico vendo a forma como você expressa aí. Onde é que onde é que está a igreja aí no Rio de Janeiro? Se alguém quiser fazer uma visita. A gente plantou tem quatro meses. A gente está em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Não, não, dá o um endereço. Se alguém estiver passeando por aí, né? Ou, ou alguém que mudou, que está procurando igreja. A gente queremos tá... ninguém, não queremos tirar ninguém da sua igreja. Só é. deixar é. aberta a possibilidade, porque a, é, a é uma igreja que a gente admira bastante aí também. Sim, sim. A gente está vivendo um tempo bem legal, que Deus está fazendo. Né? Zona Sul é, um ba... é uma, uma cidade, uma área bem legal, mas a, a nossa, a nossa igreja fica num teatro, o Teatro Solar, é um centro cultural em Botafogo, e fica na rua General Polidoro, 180, mas você pode ir na, no meu perfil, ou então na Rest Church, uh, que você vai ter mais informações de conectar. É. é, Jonathan, se você quiser dar suas, suas palavras finais aí, depois fica à vontade também, quiser orar, abençoar a gente. Normalmente a gente tem uma sessão de perguntas e respostas, mas acho que vai ter uma dinâmica um pouquinho mais difícil com a tradução. Então, vou deixar você fazer as considerações finais aí, orar com a gente, e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Hey, Jonathan, would you be able to wrap it up? Whatever you want to share and add, uh, we are uh, coming to an end. Normally we do some Q and A, uh, but we are not going to do this. So if you want to share one more thoughts, and if you could uh, as well, just pray for each one of us that are watching this. Yeah, let me give one more uh, one more thought that has to do with uh, how to how to take these steps toward authenticity and attachment are being loved and known. Deixa eu só adicionar alguns passos práticos para que nós é, sejamos amados, conectados, mas também conhecidos e autênticos. I feel like each one of us are facing a choice uh, every day that we see reflected in Scripture eu percebo que nós temos um desafio é, todos os dias de nos tornar ou de nos observar de acordo com as escrituras. When Jesus is moving toward the cross, uh, he accepted the help of, of a person named Simon. Quando Jesus estava a caminho da cruz, ele recebe a ajuda de um homem chamado Simão. Only Jesus could pay for the sins of the world. Apenas Jesus poderia pagar os pecados da humanidade. Only Jesus was sinless. Only Jesus uh, uh, could could be the one to be crucified for our sins. Apenas Jesus não tinha pecado, apenas ele podia ser crucificado naquela cruz. But Luciano, Jesus needed the help of a friend to carry the cross for him to fulfill his calling. Mas Luciano, até Jesus precisou de um amigo para o ajudar a carregar a sua cruz e cumprir aquele chamado. And Simon's name has a meaning. E o, o Simão, esse nome tem um significado. Many times in scripture, uh, the names of someone in the Bible, the meaning of that name is significant in their life. Muito a gente vê isso recorrentemente nas escrituras que um nome ele tem um significado especial e profético. And Simon's name means listener. E o Simão, o Simão que ajudou Jesus, o nome dele, o significado significa o ouvinte. If we want to be authentic, we need to find listeners who we can trust with our secrets so that we can get healthier and become more like Jesus within the context of, of that relationship moving toward our calling. se nós desejamos nos mover diante do nosso chamado que Deus tem para nós, nós precisamos de achar esses ouvintes na nossa vida que nós possamos podemos confiar e compartilhar os nossos segredos. And what I want to pray for everyone is that every one of us would have a Simon, a listener, a friend to help us move toward our calling in life. E o que eu quero orar nessa noite aqui sobre cada um de nós é que nós tenhamos esse Simão, esse, essa pessoa ao nosso lado no momento difícil, que pode nos ouvir e nos ajudar a caminhar até o nosso chamado. So I, I want to pray right now. Quero orar agora. Father, in the name of Jesus, we come to you as a community. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos até ao Senhor como comunidade. We thank you so much for the grace that you've poured out on each one of us to do ministry and to see people's lives changed for your glory. Nós somos tão gratos ao Senhor por, pela graça e, e a capacitação que o Senhor colocou em nós para viver o ministério e ajudar outras pessoas. And God, I, I invite you to send a, a friend, a listener, a, a partner, a Simon into each one of our lives. E, e Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor envie esse Simão, esse ouvinte, esse parceiro para cada pessoa que está ouvindo nessa, nessa noite that that other people could bear our burdens and so fulfill the law of Christ. Que outras pessoas possam carregar os nossos fardos, suportar os nossos fardos e nos ajudar a trazer plenitude ao nosso chamado. Just like Simon carried that cross walking next to Jesus. Assim como Simão ajudou Jesus a carregar aquele fardo, aquele peso, aquela cruz. God, send good listeners into our lives to hear our confessions. Deus, eu oro para que o Senhor envie bons ouvintes às nossas vidas, para que assim nós experimentemos curas ao confessar. And Holy Spirit, give us grace to be good listeners so that other people can open up and walk in the light as well. Espírito Santo nos dê, nos conceda graça para que também possamos ajudar outros e ouvir outros. I thank you for the legacy of ministry on Luciano's life and his ministry. Eu agradeço pelo legado e pelo, pela autoridade do ministério do Luciano e seu, seu, sua vida. I pray for fresh grace and fire to rest in his heart moving forward into this next season. Eu oro por uma graça refrescante, um fogo revigorante em seu coração à medida que ele avança para a próxima estação. Father, prosper him and prosper his soul. Prospere-o e também prospere a sua alma. And then God, may your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Pai, que a tua, o teu reino venha e a tua vontade seja feita, assim na terra como é feita nos céus. In Jesus' beautiful name we pray. Amen. No nome lindo de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém. É, gente, eu quero encerrar aqui falando duas coisas, é, não só a respeito do, do, do, livro A Mensagem, Andando com Leões, mas a respeito do autor, o mensageiro. Né? Em primeiro lugar, é, é uma pessoa assim que é, é, eu amo, aprecio demais, não apenas o trabalho que ele faz, mas a maneira como expõe a palavra de Deus. Cada vez que encontro o Jonathan, e eu lamento a gente não poder ter é, isso toda hora, o tempo todo, eu sento e falo para ele, compartilha comigo alguma coisa que Deus tem falado ao coração. Né? E ele sempre me enriquece, sempre me abençoa, não é só quando está pregando. Né? Sejam nas conversas, sejam é, é, é, nos comentários, a maneira, a, a, macrovisão bíblica, a maneira como ele expõe, constrói isso tudo, me abençoa, me edifica. Então, em primeiro lugar, quero ratificar aqui é, é, o mensageiro. Segundo lugar, em relação à mensagem do livro, andando é, é, é, com os leões, isso tem sido, na minha vida, uma tônica muito forte, viver os, os, os relacionamentos, e acredito que é o plano de Deus para todo mundo. Então, assim, também me identifiquei muito é, é, é, com uma verdade que a gente quer promover e ver todo mundo receber. Então, eu encerro aqui, deixando meu encorajamento. A gente procura compartilhar o máximo que dá a respeito do assunto para abençoar quem não pode comprar o livro, mas ao mesmo tempo para encorajar os que podem, porque o livro vai apresentar muito mais, mas muito mais recursos. Então, eu encerro aqui com o meu encorajamento, acesse aí, né, loja.com.br é, é, é pontoavalio.com barra live Luciano é, é ou mire o QR Code aí da, da, da, câmera, se for o caso, você vai ser transferido, dá um print de tela para acessar depois e adquira o seu material. Você, apesar do preço acessível, você ainda pode parcelar isso sem juros, né? É um material que eu tenho certeza, assim, vai ser enriquecedor, vale a pena o investimento, não só o financeiro, o investimento do tempo, e às vezes tem gente que vê a live, empolga, compra e depois fica lá guardado. Não é o que a gente quer, né? A gente quer que a mensagem alcance o seu coração e revolucione e transforme sua vida. Então é isso, né? Encerramos por aqui hoje. Fica minha gratidão a cada um de vocês que participaram, minha gratidão ao Jonathan, né, Jonathan Wiggins e também ao Samuel Brum pela participação que Deus abençoe cada um de vocês. Se você não assistiu no começo, a gente tem aquele videozinho institucional sobre o Ministério, um minutinho só, né? Vale a pena você ver no fim. Deus abençoe, bom fim de semana a todos. Orvalho.com é o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Atuamos em quatro frentes principais. A edição e produção de livros a produção de conteúdos em nossas plataformas digitais, a escola bíblica à distância e conferências que têm preparado pastores, líderes e apaixonados pelo reino de Deus. São milhares de pessoas alcançadas todos os dias. E isso só é possível porque nos unimos com você, que compartilha, que financia, que adquire os nossos materiais participe de forma ativa do Ministério Orvalho.com. Acesse orvalho.com e nos ajude a destilar ainda mais a palavra de Deus.